llegaste al mundo. Excelente, maravilloso, me quedé hasta el final, pero me encontré fabuloso. Bueno, y los otros grupos anteriores igual, pues, estuvieron pero maravilloso, estoy encantada, me voy feliz a Puerto William. La pasamos muy bien y escuchamos de todo, escuchamos a los niños, coro, eh, banda, eh, escuchamos rock y terminamos bailando eh, gracias a la vida con una banda de música ya tipo bolero, así que estamos contentos, felicitar a todos los que se quedaron en la tarde y a encontrarnos no solamente el Día de la Música, sino que todos los días bailando con nuestra música. Como no tengo que quiero que los rayitos del sol cante despertar y por la tarde luce. Me encanta a mí todo lo que hicieron folclore y todo lo que hicieron nuestro. Yo no me lo pierdo nunca. Me pareció eh, coordinado con talentos desde los niños, porque estuve desde el principio este, en la fusión, los chicos de 13 a 14 años haciendo fusión de Violeta Parra, eh, espectacular. O sea, realmente acá en Punta Arenas tenemos excelentes músicos y una cultura musical muy importante. Violeta Parra nos da luces, nos ha dado y nos sigue dando a todos los músicos, a los poetas también, una gran inspiración, una fuerza, como una, una consecuencia, el ser consecuente también con tu música, con la vida y, que se celebre, que se haya instaurado como este día, eh, creo que nos da mucha emoción a todos y, fue como también la emoción de sentir que estábamos todos los compañeros músicos como a lo largo de Chile, el mismo día, a la misma hora, eh, se levantaron como, se yo, las luces, se prendieron las luces, se levantaron los escenarios y, pusimos todo como a la música y la creación y a Violeta Parra en el lugar donde corresponde, todos juntos. Nosotros venimos hace 15 años rescatando música antigua, olvidada, añejada, y que hoy día parece tener un, nuevo aire. Pero también cruzar eso con, la, energía de Violeta Parra y, con lo que significa el Día de la Música para Chile y venir aquí desde de Valparaíso hasta acá, fantástico. No sé, no tengo ni palabras para expresar lo que sentimos, estamos todos felices, contentos, emocionados tuvimos justamente una, variedad musical que, que paseó desde eh, la orquestación, pasando por el rock, con mucha música de raíz folclórica y todas las agrupaciones brindaron un tributo, un homenaje eh, cantando justamente algún tema eh, de Violeta Parra. Así que pucha, un 7 este, este día de la música chilena y de los músicos chilenos.